নমস্কাৰ আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ' লৈছোঁ সেই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমে আপোনালোকে জানিব পাৰিব আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলৰ মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট কিদৰে প্ৰাপ্ত কৰিব চ' যিসকলে মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ বিষয়ে নাজানে তেখেতসকলক জনাই থওঁ যে আপোনালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যেতিয়া ফাইনেল এক্সাম দিয়ে সেই সময়ত আপোনালোকৰ এখন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন দিয়ে য'ত আপোনালোকৰ নাম ডেট অফ বাৰ্থ দেউতাৰ নাম সকলোখিনি ৰেজিষ্ট্ৰাৰৰ এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বিষয়ে লিখা থাকে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডখন যেতিয়া আপোনালোকে আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন কাউঞ্চিলত গৈ গৈ ছাবমিট কৰিব তেখেতে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডৰ বদলি তাত ওপৰতে আপোনালোকৰ মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট বুলি লিখা থাকিব কিন্তু আপোনাৰ বস্তুখিনি চেমেই থাকে এটা বা দুটা পইণ্ট বেলেগ থাকে সেইখন আপোনালোকৰ ইন ফিউচাৰ ক'ৰবাত যদি আপোনালোকে প্ৰফেচনেল ষ্টাডিৰ কাৰণে যায় সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হয় সেই কলেজখন য'ৰ যি ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত পৰে সেই ইউনিভাৰ্চিটি আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ বাবে চাওকচোন জানো কেনেকৈ সেই মাইগ্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন এপ্লাই কৰিব কিদৰে পাব তাৰ বাবে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে এটা ৱেবছাইটত যাব লাগিব এপ্লাই কৰিবৰ বাবে সেই ৱেবছাইটটো হৈছে A R T P S আপোনালোকে যেতিয়া গুগলত ছাৰ্চ কৰিব এইদৰে পাবলৈ R T P S dot Assam gov dot in এই ওপৰৰ লিংকটোত ক্লিক কৰিব সেই ওপৰৰ লিংকটো ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ এইদৰে এটা পেজ অ'পেন হ'ব চ' তাৰ একদম ওপৰৰ চাইডে এটা দেখিবলৈ পাইছে লগ ইন এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ সেই অপশ্যনটো যেতিয়া ক্লিক কৰে আপোনালোকৰ তাৰে প্ৰথম অপশ্যনটো আপোনালোকৰ log in for transport slash land N O' C আপোনালোক যিসকলৰ ট্ৰেন্সপৰ্ট ষ্টেচন বা এন অ' চিৰ লগত জড়িত বসু যেনেকৈ বসুন্ধৰা সেই কামৰ বাবে প্ৰথম লিংকটো নেক্সট লিংকটো আপোনালোকৰ যিখিনি কাম আছে আপোনালোকৰ মাইগ্ৰেশ্যন হওক বা বেলেগ কাম সেইকাৰণে চ' আমি log in for other services অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইদৰে এটা পাব লগইন আই ডি ইউজাৰ আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ লগ ইন আই ডি যিসকলৰ নাই তেখেতসকলে ডণ্ট হেভ এন ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটো দেখিবলৈ পাইছে তলত এই অপশ্যনটো সেই অপশ্যনটোত গৈ পিনে আপোনালোকে নিজৰ একাউণ্ট আৰু ইউজাৰ নেমটো যেতিয়া বনাই ল'ব পাছৱৰ্ড দি পিনে তেতিয়া আপোনালোকৰ লগইন আই ডি যি আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰ হওক মেইল আই ডি হওক সেই ফোন নাম্বাৰটো ইয়াত দিব লাগিব তাত যি আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ সময়ত এটা পাছৱৰ্ড বনায় সেই পাছৱৰ্ডটো দিব লাগিব নাইবা আপোনালোকে নিজৰ অ' টি পিৰ মাধ্যমেৰে খুলিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে কেপচা ক'ড দি লগ ইন কৰিব লাগিব লগ ইন কৰাৰ হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে এইদৰে এটা পেজ অপেন দেখিবলৈ পাব ওপৰত লিখা থাকিব সঁহাৰি তাৰ এটা চিটা লিখা আছে আপোনাৰ right to public services Assam তাৰ তলত আপোনাৰ মেনু অপশ্যন দেখিছে মেনু তলত আপোনালোকৰ যি আছে এপ্লাই ফৰ ছাৰ্ভিচেছ তাত ক্লিক কৰিব এপ্লাই ফৰ ছাৰ্ভিচেছ যেতিয়া আপোনালোকে এইটো মই এটা কথা ক'বলৈ পাহৰিছোঁ আপোনালোকৰ যি যি মোবাইল আছে মোবাইলৰ থ্ৰুৰে আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকৰ মোবাইলটো আপোনালোকৰ তিনিটা ডট থাকে সেই তিনিটা ডটত ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে এইটো ছেটিংছ অপশ্যনটো আহি যায় মোবাইলৰ নিশ্চয় জানে তাৰ তলতে এটা আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব আপোনালোকৰ ডেস্কটপ ভিউ সেই ডেস্কটপ ভিউত ক্লিক কৰি আপোনালোকে এই এইদৰে এনেকৈ মোড এটা আহি যাব এইদৰে দেখিবলৈ পাইছে তেনেকৈ এটা পেজ পূৰা আপোনাৰ ফুল স্ক্ৰীণ হৈ গৈছে এইদৰে যেতিয়া ফুল স্ক্ৰীণ কৰি আপোনালোকে কৰিব পাৰিব চ' এতিয়া মই আপোনাৰ লেপটপত কৰি দেখাইছোঁ ছেম প্ৰচেছ আপোনালোকৰ মোবাইলৰ কাৰণেও যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰা হোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইদৰে এটা পেজ দেখিবলৈ পাব তাৰ তলতে আপোনালোকৰ যি চাৰ্চ অপশ্যন আছে তাত চাৰ্চ কৰিব লাগিব মাইগ্ৰেশ্যন বুলি এতিয়া মাইগ্ৰেশ্যন বুলি চাৰ্চ কৰিব অলপ চাৰ্চ কৰোঁতে আপোনালোকে পাই যাব যি অপশ্যন টুত আছে issuance of migration certificate A H S C সেইটোত ক্লিক কৰিব এইদৰে আপোনালোকে এটা পেজ অ'পেন হ'ব migration certificate of A H S C বুলি ওপৰত লিখা থাকিব তাতে আপোনাৰ তলতে কিছুমান ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে মই আপোনালোকে গাইডলাইনছ দেখি ল'ব সেইখিনি আপোনালোকৰ পঢ়ি ল'ব চ' আপোনালোকৰ মেইন আপোনাৰ বস্তুটো হৈছে এইখিনিয়ে লাগি ছাপৰ্টিং ডকুমেণ্টছ কি কি প্ৰয়োজন হ'ব এপ্লাই কৰাৰ আগতে সেইখিনি জানি লওক চ' তাৰ বাবে আপোনালোকৰ original registration certificate along with application form সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নহয় যিহেতু আপোনালোকে অনলাইন কৰিব সেই অনলাইন কৰাৰ পিছত তাৰ ৰিচিপ্ট পাব এই অনলাইন সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত সেইটো লাগিব আৰু ৰিকুৱেষ্টেড ফ্ৰীত আৰু চেল এটাছ আপোনালোকৰ যি ডকুমেণ্টছ সেইখিনি লাগিব আৰু ষ্টেচনেৰী ফিজটো আপোনালোকৰ এতিয়া বঢ়াই দিছে ছশ টকাৰ প্ৰয়োজন হ'ব অনলাইনৰ কাৰণে চ' তাৰ বাবে আপোনালোকে এতিয়া আহকচোন জানো কেনেকৈ এপ্লিকেশ্যনখন ফিল আপ কৰিব তাৰ বাবে যি এপ্লিকেণ্টৰ নাম এজ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডৰ মতে যি আছে তাত নেমটো আপোনাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে দিব টাইপ কৰিব নেক্সট এপ্লিকেণ্টৰ দেউতাকৰ নাম আপোনাৰ এপ্লিকেণ্টৰ দেউতাকৰ নাম দিয়াৰ পিছত তেখেতৰ মাতৃ নাম নেক্সট আপোনালোকৰ যি মোবাইল নাম্বাৰ আছে সেয়া দিব আৰু জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব মেল হয় নে ফিমেল হয় মেইল আই ডি আৰু নেক্সট আপোনালোকৰ যি ছিগনেচাৰ আছে আপোনালোকে ছিগনেচাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আজিকালি নতুন এপছ আহিছে কেম স্কেনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এডব স্কেনাৰ তাত আপোনালোকে স্কেন কৰি নিজৰ মোবাইলত বনাই ল'ব যি চাইজ আছে তাৰ সেই ভিত্তিত চিলেক্ট কৰি পিনে আপোনালোকে আপলোড কৰিব নেক্সট যি আপোনালোকৰ এড্ৰেছ যদি হাউচ নাম্বাৰ আছে হাউচ নাম্বাৰ দিব যদি ষ্ট্ৰীট নেম বা আপোনালোকৰ যোনটো ঘৰৰ কাষেৰে ৰাস্তা পাৰ হৈছে সেইটো নাম যদি আছে দিব as per P R C যদি আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড আছে আধাৰ কাৰ্ডৰ মতত দিব নেক্সট যি আপোনাৰ লোকেলিটি কোনটো এৰিয়াত পৰে আপোনালোকৰ নেক্সট আপোনালোকৰ যি ভিলেজ বা টাউন হয় সেই নাম দিব নেক্সট ষ্টেট আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰে সেইখন নেক্সট যি আপোনালোকৰ পুলিচ ষ্টেচন সেয়া দিব নেক্সট আহিলে আপোনালোকৰ প'ষ্ট অফিচ যি পৰে প'ষ্ট অফিচ আপোনাৰ ডাক নেক্সট আপোনালোকৰ পিন পিনক'ড যি পিনক'ড হয় সেইমত সেয়া দিব আপোনালোকৰ যি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটৰ নাম্বাৰ থাকে আপোনালোকৰ পিছফাল দেখিবলৈ এটা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কাৰ্ডটোৱে থাকে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ বুলি লিখা থাকে সেই নাম্বাৰটো ইয়াত সম্পূৰ্ণভাৱে দিব সম্পূৰ্ণভাৱে দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ শ্লেছ দি পিনে আপোনালোকৰ যি এই আপোনালোকৰ আছে কোন চনত পাছ কৰিছে সম্পূৰ্ণভাৱে দিব দুহেজাৰ যেনেকৈ দৰে ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে দুহেজাৰ এক দুই লিখা আছে নেক্সট আপোনালোকৰ যি পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াত এক্সামিনেশ্যন যিহেতু লিখিব অট'মেটিক আহিব ইয়াত যি আপোনালোকৰ বৰ্ড আপোনালোকৰ বৰ্ডটো হ'ব A H S E C সেইদৰে দিব A H S C C বুলি নেক্সট আপোনালোকৰ যি আপোনালোকৰ এক্সামিনেশ্যনৰ ৰোল নাম্বাৰ আৰু কোন চনত পাছ কৰিছে বাইছ চনত পাছ কৰিছে নে কিমান চনত পাছ কৰিছে সেইটো দিব আৰু নেক্সট ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন হয়নে ছেকেণ্ড ডিভিজন আপোনালোকৰ যি ই বৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি সেয়া দিলে নেক্সট আপোনালোকৰ যি আছে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বৰ্ডটো আপোনালোকৰ চৰি প্ৰথমটো আপোনালোকৰ চেবা হ'ব নেক্সট আপোনালোকৰ যি Assam higher secondary education A H S C দিব এছ এছ চি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যি examination roll number high secondary সেইটো দিব হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দিয়াৰ পিছত কোন চনত পাছ কৰিছে সেইটো দিব নেক্সট আহিলে আপোনালোকৰ যি ডিভিজন পাইছে আপোনাৰ আৰু নেক্সট যি কলেজৰ পৰা আপোনালোকে সেই পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে বা পাছ কৰিছে সেইখন দিব আৰু আউটছাইড আছে আপোনালোকে য'ত অসমতে হওক বা বাহিৰতে হওক ক'ত পাছ কৰিবলৈ পঢ়িব গৈছে আপোনালোকে হায়াৰ ষ্টাডিৰ কাৰণে সেইটো দিব আৰু যি ক'ৰ্চ আপোনালোকে কি আপোনালোকে ফাৰ্মাচী হয় ইঞ্জিনিয়াৰিং হয় সেই ক'ৰ্চটো ইয়াতে উল্লেখ কৰিব লাগিব নেক্সট আপোনালোকে ক্লাছ যদি ক্লাছৰ ৰোল নাম্বাৰ দিছে ক্লাছ ক্লাছ কি হয় সেইটো দিব ৰোল নাম্বাৰ যদি আছে ৰোল নাম্বাৰ যদি নাই নিদিলেও একো প্ৰয়োজন নহয় আৰু কি কাৰণে কাৰণে আপোনালোকে তাত আপোনালোকে হায়াৰ ষ্টাডিজ বুলি দিব পাৰে নেক্সট আপোনালোকৰ এইটোৱে আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন নহয় যে সম্পূৰ্ণখিনি আপোনালোকৰ যি আপোনাৰ বেয়াৰিং নাম্বাৰ সেই বেয়াৰিং নাম্বাৰ বেয়াৰিং নাম্বাৰ আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ চেম হয় সেই আপোনালোকৰ ইয়াত টাইপ কৰি পিনে দিবলৈ এগ্ৰি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এইদৰে ছাবমিট কৰিলে আপোনালোকৰ নেক্সট পেজত এটা পেজ অ'পেন হ'ব সেই পেজটোত আপোনালোকৰ যি যি ডকুমেণ্টছ আছে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট এপ্লিকেশ্যনখন প্ৰয়োজন নহয় আৰু নিজৰ ফটোগ্ৰাফ সেইখিনি দিয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ছিক্স হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ পে' কৰিলে এটা আপোনালোকে ৰিচিপ্ট পাব সেই ৰিচিপ্টটোৰ সৈতে আপোনালোকৰ যি অৰিজিনেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেট সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চাৰ্টিফিকেটখন আপোনালোকে আছাম হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যনেল কাউঞ্চিলত লৈ গ'লে আপোনালোকে এইদৰে এপ্লাই কৰিব পাৰিব চ' আজিলৈ ইমানেই আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পাইছে লাইক এণ্ড কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নিশ্চয় নাপায় আৰু যদি কিবা প্ৰব্লেম থাকে আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত কমেণ্ট কৰিব পাৰিব ধন্যবাদ